الهواء البارد يبعث على شعور رائع هؤلاء رصد عدو في A Needle and uh, تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع قدنا إلى النصر يا برينستون أعيد التلقيم عدو في A آخر لاعب باق I'm dead. It's okay. my aim. والله لا شو que شو là. تبقت 30 ثانية حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد قارعة السبايك عدد من الأعداء في اي كشف لمصنع عدو في اي وجدتهم انتهى سقط ثلاثة تابعوا مطاردتهم فلا تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعاً نرشد ايوه It's AB.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 لا داعي للحديث عن الأمر وتعلم الدخان قادم وجدتهم المحفز اللاسلكي فعال بين العينين سأنشر الدخان عليك الآخر ميت أعيد تلقيم لأجلك افتحوا أبواب السماء تبقى عدو واحد شكراً أبدية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه واحد إذ لو قتلتك أعيد التلقين معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم لقد التقيت أثركم المحفز اللاسلكي فعال ستبدأ المطاردة رصد عدو في أي هيا إلى التراب عدو في منطقة تولد المهاجمين شيفت من شيفت من شيفت المحفز اللاسلكي فعال دوري زرعت السبايك لا توجد شحنات اسبي اسبي آخر لاعب باق هنا لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم أحتاج معدات Buy me please um, Omen Please buy me Sage please buy me Omen شكرا Thank you وضع الاستعداد انتشار الدفاع خطط لسبايك في الوسط تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها سلاح هنا سبايك في الوسط رصد عدو في ايه افتحوا ابواب السماء رصد عدو في بي مراقبونا رصد عدو في الوسط رصد عدو أعجب بهاء هذه المرة ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ هل سبايك هنا؟ أراقب هناك سقطت ال spike في A كان يجب التدرب أكثر مت رصد عدو في بي ال spike بحوزتي ازرعوا ال spike. آخر لاعب باق سقطت ال spike في A عدو واحد ال spike بحوزتي طلعت ال spike C'était bête ou quoi Il est pas passé à gauche, à gauche, à gauche, en haut, en haut, en haut. Il va prendre la tiro. Il va prendre la tiro en haut, en haut, tu. Tu l'as vu, tu l'as vu. nous Ada يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصه مختلفه روسي هناك سقط عدو هنا تبقى عدو واحد ثلاثة بلا حركة لا مزيد من الشكوك جاهزون السبايك هنا هيا فلنذلهم لما نشعر السادر هناك هناك هناك قصد عدو في ايه تبقى عدو واحد حان الوقت لادخار الدعم أعيد التلطيم لنقم بالصيد في الوسط زرعت السبايك إعادة التلقيط كشف المنطقة تم وضع المحفز رسل عدو في الوسط تبقى عدو واحد أعيد التلقيط يمكن لقنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك بمجرد إصابته بالعمى ما المطلوب؟ أحتاج معدات لدي المال شكرا سلاح هنا أعيد التلقيم سلاح هنا جار مسح المنطقة أمامنا سلاح هنا. أعيد التلقيم تم وضع المحفز سأرجل الدخان من ضربك؟ إعادة التلقيم ويت ويت سقط عدو درون لأجلك أعيد التلقيم افتحوا أبواب السماء لم ينتهي بعد واجبه تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في الوسط حجب الرؤية أعيد التلقيم هناك أعيد التلقيم موعد تنقيم نقطة الفوز حانت نهايتهم اقتلوهم أحتاج معدات لنأخذ نفسا عميقا وأعيد لقد أخفيت فعال